在我国看来，法律面前人人平等。如果罪犯犯下了滔天大罪的话，那只有用他的生命来偿还了，必须付出代价。那大家知道，一般死刑犯在执行死刑时是枪击头部还是心脏吗？在国际上，死刑一般有两种方式，第一是枪决，第二是注射药品。不过，因为注射药物的成本比较昂贵，因此我国并没有采用，而是采用了较低成本的枪决。 大家要了解，平时枪决的子弹是要死刑犯自己支付的。通常情况下，执行死刑时会采用射击的方式，射击的就是死刑犯的头部。因为很多人知道，不是每一个人的心脏位置都相同。假设射击心脏的话，也需要更多发子弹，这样会导致给嫌犯带来更大的痛苦。而射击头部的话，死亡的几率就会更大，罪犯的痛苦也会少一点。 当然，不管是哪种执行方式，最后都会有法医鉴定他有没有死亡，还要拍照存根。看完之后，大家有什么看法呢？